चुकंदर चुकन्दर चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ धेरै नै राम्रो मानिन्छ आज हामी यो नेपाली अर्ग्यानिक फार्ममा चाहिँ यो चुकन्दर लगाउँदैछौँ हामी यहाँ चाहिँ सामान्य रूपमा अरूलाई पनि भन्ने गरेछ हामी अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर र मात्रै प्रयोग गर्छौँ खास अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्नाले कस्तो भने कम्पोस्ट मल भनौँ गाईबस्तुको मलबाट हामी मल बनाउँछौँ अनि त्यसैलाई मात्रै प्रयोग गर्छौँ पेस्टिसाइड्स हामी केही पनि हाल्दैनौँ हामी यसलाई अर्ग्यानिक बनाउने विचार यसमा चाहिँ अहिले खास गरिकन अहिले चाहिँ बाख्राको मल ल्याएर ट्याङ्कीमा हालेर त्यसलाई ट्याङ्कीमा राखेर कुहाएर चाहिँ त्यसको रस माटोमा हालेका छौँ